No niin, päivää kaikille. Tervetuloa tuota, tähän debattitilaisuuteen. Tämä on nimeltään te, te, tohtori vastaan tietojärjestelmän mies. Jos nyt saa Ville vähän ylöspäin, niin että tota, Monen meni Ossimäen tulla tekemään kokoomuksen ehdokkaana täällä Vuosaaressa. Ja meillä on tarkoitus nyt se, että me tota, kiitoksia. Meillä on tarkoitus keskustella, keskustella täällä sen puolentoista tunnin ajan. Ja tota, mä itse toimin kokoomuksessa, niin tota, Vuosaaren paikallisyhdistyksen sihteerinä ja meillä tilaisuus menee sillä tavalla, että me pidetään aina äh, kamerateknisistä syistä on pieni, noin ää, äh, pieni niin kuin start- ja stoppitauko, että älkää ihmetelkö sitä, jos kameramies tekee jotain. Ää, äh, tässä mun vasemmalla puolellani henkisesti vai fyysisesti on, on, Ville Jalovaara. Kerro Ville, mikä Hyvä Ville. Kiitos. Kamo vähän aplodia Villelle. Joo, mä oon tosiaan Ville Jalovaara. Mä oon Vuosaanen Demarien puheenjohtaja ja kunnaisvaaliehdokkaana toista kertaa nyt eh, tänä syksynä. Ja Ossi ja minä ollaan oikeastaan tavattu jo hyvin paljon aikaisemmin. Ennen kuin mä löysin Ossin tuolta Vuosaaren kokemuksen teltalta ja pohdin, että onko Ossi eksynyt väärälle teltalle, mutta ei se, ei se ilmeisesti ollut. ollut. Mä olin, Ossi, Ossi ja minä olin samassa koulussa aikanaan Kannemäessä eh, tuolla 80-luvun, 90-luvun taitteessa. Ja musta tossi oli siellä jo semmoinen, että jos tota, koulussa tuli joku ATK-ongelma ATK-luokassa, niin ATK-opettaja tuli hakemaan Ossin apua, että korjaamaan sitä, sitä ongelmaa. Että, et, et, en ollut sinänsä kauhean yllättynyt edes Ossi kampanjoita tämmöisenä tietojärjestelmämiehenä, että samaa vanhaa traditiota jatketaan. Ja mä en varmaan musta niin hirveästi muista, mutta mä olin silloinkin jo kiinnostunut historiasta myöskin teologiastakin jo siinä vaiheessa ja sitä, sille tiede sitten niin kuin lähdin, että musta tosiaan, mä oon nyt, nyt tutkija tohtorina Helsingin yliopiston tiedekunnassa ja mulla on tärkeitä semmoiset niin kuin, työn ja oikeudenmukaisuuden arvot vähän niin kuin sillä puolueella, mi- mihin kuulun. Ja ihan tämmöisessä meidän tässä vaalikentillä ja muuta, kun on törmätty, niin meille tuli ajatus tämmöistä vaaliväittelystä. Saadaan niin kuin tämmöinen vasemmisto ja porvari vastakkain tähän ja vähän puolueiden kierroja löydetään ja saadaan myöskin tietotettua keskustelun mukaan tässä varmaan aika varhaisessa vaiheessa. Joo. Tota, Ville, mikä sun, mikä sun vaaliohjelmassa on niin yleensä Mikä, mikä sun on vaali, vaalissa tärkeintä? No, tietysti ne on niin semmoiset inhimillisten arvojen puolustaminen ja oikeudenmukaisuuden edistäminen tässä kaupungissa. Mutta semmoisia niin konkreettisia vaalitavoitteita, ne liittyy niin kohtuun kohtuuhintaisempaan asumiseen ja sitten niin kuin parempaa terveydenhuoltoa. Ne on semmoisia asioita, kun mä nyt, niin kuin Ossi, me ollaan, kierretään molemmat aika paljon va- vaaditöissä ja tapaa ihmisiä, niin ne on semmoisia asioita, mitä tulee koko ajan vastaan. että maksaa asuminen ihan valtavasti ja sitten täällä ei pääse lääkäriin. Ja, ja ne on mulle niinku semmoisia konkreettisia tavoitteita, mutta yleisesti semmoinen on huolissani siitä, että mihin, mihin tämä niin kuin meininki on täällä kaupungissa ja muualla menossa. Että kovat arvot ja muut lisääntyy ja tämmöinen niin kuin kaikenlainen rah- rahan ympärillä pyöriminen ja muuta, että sille pitäisi saada stoppi. Rahalle pitäisi saada to- stoppi? Ei rahalle stoppia, mutta siis se, että on muitakin arvoja elämässä kuin vaan mammona. Joo. Tota, jos mä eh, puolestani niin sanon parilla sanalla mun vaaliohjelmasta. Ja niin. mulla, tota, mulla on kolme, mä oon, äh, kattonut, mä oon suuri Alexander Stubin fani. Eli äh, mä olen Aleksin, Aleksin linjalla siinä vaiheessa, kun tota, äh, ollaan muun muassa Eurooppa-asioissa. Ja Aleksin, tota, Aleksin on opettanut mulle semmoisen asian, että pitää aina sanoa kolme pointtia. mulla on kolme pointtia. Josta ensimmäinen asia on se, että julkinen, äh, julkisen sektorin tietotekniikka, niin se on tavattoman huonossa kunnossa. Mä, mulla on sellainen iskulause tässä, että äh, huono tietotekniikka on työpaikka kiusaamista. Sitten numero kakkonen mulla on se, että me Helsingin äh, Omistusasuminen on myös helsinkiläisten oikeus. Meillä on, me ollaan Villen kanssa samalla linjalla siinä, että asuntojen hinnat on ihan mielettömän kovat ja niille pitäisi pystyä tekemään jotain. Meidän pitää, tällä hetkellä Helsingin asuntopolitiikka on sellaista, että se häätää hyvin toimeentuloiset perheet pois täältä Helsingistä ja ne muuttaa Tuusulaan, järven päälle, kirkkonummen. oma, oma velikin, velikin tota, otti ja asuu samanhintaisessa asunnossa kuin minä Vuosaaressa, niin hän asuu omakotitalossa Kirkkonummella. Kyllä se kieltämättä paljon vähän miettimään, että niin, onko se järkeä asua, asua täällä. Mä tykkään stadista joka tapauksessa niin paljon, että mä haluan asua, mä haluan asua Helsingissä. Ja meidän ero varmaan Villen kanssa on enemmän siinä, että Ville näkee niin kuin varmaan todennäköisesti tämän sosiaalisen asuntotuotannon ja vuokra-asumisen tärkeimpänä. Ja mä taas näen sillä tavalla, että perheiden pitäisi pystyä ostamaan itsellensä asunto. Eli se on, omistusasuminen on se tärkeä juttu, mutta ylipäätään se, että pitää pystyä rakentamaan paljon enemmän. Ja kolmantena asiana mulla on sitten tämä, että Mä toivotan joka ikisen, joka haluaa tulla tänne Suomeen tekemään töitä, opiskelemaan ja elättämään itseänsä ja rakentamaan yhteiskuntaa, niin tervetuloa vaan. Me tarvitaan maahanmuuttoa, me tarvitaan maahanmuuttajia tänne tekemään töitä ja rakentamaan tätä yhteiskuntaa. No tuosta, jäikö me istua alaspäin? Joo, tämä oli, oli varmaan hyvä tällainen niin al- aloitus. Niin... Voidaan ehkä tuota kommentoida, mitä sanoit. Että... Joo, otetaan vaikka ensimmäinen yleisökysymys, vaikka kaksi yleisökysymystä tässä vaiheessa kesti istutaan alas. Mä kommentoin ensin vähän, mitä sä sanoit. Joo. Si- <laughs> siinä, siinä että on todella samaa mieltä, että me ollaan, että asumisesta molemmat ollaan huolissaan, huolissaan mutta ihan, ihan en ymmärrä kyllä sitä, miten se omistusasumista lisäämällä minä ratkaista tämän ongelman. Vuokra-asunnoissahan meillä on niin kuin ihan huutava pula tai kohtuullisesta asumisesta. Meillä on pula tuota kaikenlaista asumista. Et se, eh, mä näen niin, että, että meidän ylipäätään pitää rakentaa ja siitä tulee mahdollisuus tehdä myös vuokra-asuntoja. Et se on se, että ylipäätään rakennetaan, niin se lisää asuntotarjontaa sekä niin kuin kaupallisille vuokra-asuntomarkkinoille, että sinne samalla voidaan sitten rakentaa myös vuokra-asuntoja. Et tässä merirastilassa, kun me ollaan, niin tässä on tässä nyt sellainen, <coughs> anteeksi, ää, rakenteellinen ongelma, että täällä on liikaa vuokra-asuntoja se, se tällainen niin kuin segregaatio, että me pistetään pelkästään vuokra-asuntoja yhteen, yhteen paikkaan kaupunginosaan, niin se ei ole hyvä juttu. Mä en myöskään kannata sellaista mallia, että meillä on pelkästään niin, tota, tällaisia aidattuja eliitin kerhoja jossain, että pelkästään niin omissa asumista. Me, se, se, on hyvä juttu, että me sekoitetaan. Niin, asiat yhtä ainutta vuokrakämppää ei ole tänä vuonna vielä noussut Helsinkiin. Miten voi olla niin huono tilanne? Se on hoitanut huonosti asiat tähän. Joo, kokoomus on hoitanut huono, niin. todella huonosti asiat, se niin. ihan yhtä huonosti kuin demarit eikö vaan? Niin, kokoomus on täällä johtava puolue kuitenkin, ja se jäädyttää koko ajan tätä tuotantoa. Ihan hyvä, että toit esille, koska nimittäin Helsinki on itse asiassa vasemmistolainen kaupunki. Et niin. siellä tota, itse asiassa vasemmistoryhmillä on en, enemmän niin kuin painovaltaa kuin kokoomuksella. Ja kaupunginjohtajana kuitenkin kokoomuslainen. Totta, ja apulaiskaupunginjohtaja tällä, nimenomaan tätä alueelta sattuu olemaan demarit. Ei kun vihreä, Sorry. Niin, niinpä niin. Okei, mutta otetaanko tuota Ville ensimmäinen yleisökysymys? Joo, koska... Ja sen jälkeen, sen alas. Joo, täällä merivästölasta olen ja Ollilla, kun otan nuorata jotain, joka oli kyllä tätä otit esille tätä asumista ja toisaalta päästä väestöterveyttä, jota Ville tuossa otti esille. Se lähestyy sitä asiaa siltä kannalta, että Suomi on siinä mielessä hyvin poikkeuksellinen eurooppalainen maa, että rakentuu omistusta itselleen. Hyvin monessa muussa maassa vuokralla asutaan enemmän. Silti meillä ei ole sitä käsitystä, että ruotsalaiset tai ranskalaiset on huonompia ihmisiä, kun asuu vuokralla. Eli mä en ihan ymmärrä sitä, että miksi joku tämmöinen segregaatioajattelu lähtee asumismuotoihin. Ja sitten toinen, ja sit, että mä itse koen, että merirästeys on itse asiassa rakennettu hyvin paljon muuta kuin omistusasumista, ei kuin muuta kuin vuokra-asumista niin viime aikoina, todella paljon omistusasumista, joka kehä kiertää tavallaan tämän perinteisen alueen ympärille. Tavallaan sitä segregaation toista aluetta on. jo. mä itse kannattaisin sitä, että vuokra-asuntoja kaupunkiin pitäisi saada lisää ylipäänsä Suomessa liikkuu enemmän sen suuntaan, että omistusasunto ei ole se pyhä asia. Sitten toinen, mikä liittyy siihen terveyteen, ja on pieni kommentti, että se on tärkeää saada ne terveydenhuoltohommat kuntoon. Toinen asia, että enemmän siihen pitää saada mukaan vielä sitä, mikä tukee ihmisten terveyttä, kuten se lähihuolto tutkitusti tukee hyvin ihmisten terveyttä. Se on tällaista Okei, mä ehdotan sillä tavalla, että kommentoidaan nämä asiat sillä tavalla erikseen, että ensin, ensin niin suuntakommentti asuntoasiaa, sitten tota, Mä kommentoin siihen ja sitten jatketaan, komment- otetaan tämä terveyskysymys vielä uudestaan. Asuntoasiasta on, on sitä, sitä oikein vahvasti sitä mieltä. Asumistukista Kiuru oli mun vaalistaatissa tässä pari viikkoa sitten ja kertomassa sen surkean tilanteen, mikä pääkaupunkiseudulla 70 vuokrakämppää on nyt tänä vuonna alettu rakentamaan. Eli kyllä siinä, siinä on joku semmoinen niin älytön pullonkaula siinä on, että niitä jostain syystä, vaikka olisi tahtoa, niin on käynyt ilmi se, että firmat ei halua rakentaa niitä. Vapaa markkinat ei hoidakaan sitä asiaa. Pitää nyt sosiaalisoida asuntotuotantoa, että saadaan se käynnissä. Wow, mm. sosiaalisen asuntotuotanto. Näin, näin, näin, näin, näin asuntoministeri heitti. <laughs> se oli kyllä aika ei, ei, ei, tarvitaan siis valtion firma, joka alkaa rakentamaan niitä. Hmm. Okei, tota, saanko kommentoida tätä asuntoasiaa? Niin, Joo. Eh, syy siihen, mitä varten tota, meillä kannattaa äh, suosia omistusasumista on se, että se tuo turvaa siinä vaiheessa, kun työelä, työelämää on ohi ja päästään eläkkeelle. Koska siinä vaiheessa, kun työelämä on ohi, niin äh, kun meidän sukupolvia eläkkeelle, niin me kenties saadaan noin 40 niin prosenttia palkkatulosta. Mitä ihmiset ostaa niitä asuntoja? Niin se, siis se, niiden, niiden, pitää, ei, ei työttömätkään ostakaan, se on ihan totta. Niin. Eli, tämän takia, mutta, mutta meidän pitää se perusyhteiskunta rakentaa sellaiseen varaan, että meillä ihmiset käy töissä ja maksaa itse, itse palkansa. Poikkeustapaukset on eri, erikseen, eikö vaan? Niin. Okei, jos mä jatkan tästä niin tota, asuntoasiasta sen verran, että se, se perusperiaate on se, että ihmiset, jotka on palkkatöissä, niin ansaitsevat työuransa aikana sen verran, että ne pystyy ostamaan itsellensä asunnon. Sitten kun ne jää eläkkeelle ja tota, niiden mm. eläketulo tai käteen tuleva tulo putoaa ää, puoleen, niin sen jälkeen, jos sulla on maksettu se asunto jo, niin sen jälkeen sä et olekaan enää ongelmissa. Mutta jos sulla siinä vaiheessa menee saman verran asumiseen kuin mitä sulla menee, tota, ää, menee niin palkkatyöaikana vuokraan, ää, vuokraan, niin kyllä se on oikeasti ongelma. Ja tämä on se perusperiaate, minkä takia, minkä takia niin kun, äh, tämähän on sama juttu, mitä Briteissäkin lähdettiin liikkeelle, että sulla on tällainen niin home owner society, jossa ihmisillä on varallisuutta. Ja se, että sulla on tällaista varallisuutta, joka on niin kuin kohtuullisen turvallista. Ei täällä Suomessa asuntojen hinnat heittelee niin kuin, äh, tota, montaa kymmentä prosenttia vuodessa. Ja kun me mietitään sellaista asiaa, että meidän tota, täytyy yhteiskuntaa, äh, niin siis se on hyvä ajatus, että perheet, normaalisti työssä perheet kasvattaa omaisuutta siihen periaatteessa voisi olla pörssiosakkeet sellainen tuottavampi juttu, mutta kun me mietitään koko kansakuntaa, koko kansakuntaa sillä tavalla, että millä tavalla tavallinen kansalainen pystyy hankkimaan itseensä jonkun järkevän varallisuuden eläkepäivien varalle, niin ei asuntotuoton, asunnon omistaminen ole ollenkaan huonommasta päästä. Joo, jos ei ole työpaikkoja, niin ei pysty tuota, tuollaista. Niin kyllä kokonaisessa ihan yhteiskunnassa voi olla tuollaista. Mm. Ei tämä ole sellainen. Ei, se on ihan oikein siinä, että, niin, että jos, me, jos meidän ihmiset on töissä, niin, niin tota, siinä vaiheessa tämä onnistuu. Jos ne ei Kyllä. ole töissä, niin. niin sitten ne ei onnistu. Ja mä oon äh, esittänyt sinulle sellaisen kysymyksen, että onko sun mielestä tärkeää, että ihmiset on töissä? On kyllä erittäin tärkeää. Hyvä Ville, tästä me ollaan samaa mieltä. Niin. Hyvä. Kiitoksia. <laughs> Tota, nyt äh, meillä oli toinen kysymys tässä niin koskien, äh, tota, äh, mutta mä ehdotan nyt sillä tavalla, että nyt istutaan alas ja ruvetaan käymään niin näitä kysymyspatteria täältä läpi. Kysymystä ottaa vielä tuotannolla. Joo, te, tehdään niin. Eli, eli, yksi kysymys vielä ja sitten sen jälkeen, että sen jälkeen pystytään istua alas. Joo. Eli on karkea viina ja kysynkin nyt Ossilta, No, sitä omistusasuntoa niin kovasti ja mä en suoraile sitä, että mä oon omistanut asunnon tuossa Mutta mä asun tällä hetkellä vuokralla. Mihin sä pistät meidät, jotka ollaan yhteiskunnan monien asioiden takia jouduttu luopumaan omistusasunnosta? Eli minun tapauksessa se on avioero ja miehen työttömyys ja sairaus. Mihin sä pistät meidät? Tämä oli hyvä kysymys, koska nimittäin mä voin kertoa sinulle semmoisen oma henkilökohtaisen jutun. Mä en normaalisti hirveästi perheestäni, perheestäni kerro, mutta tota, mulla kävi tota, pari vuotta sitten näin, että mulle tuli myös avioero. Ja luoja lykky, mä pystyin niin kun hoitamaan niin, että mä pystyn hoitamaan sen asuntolainan, mutta mä voin kertoa, että se ei ole helppoa. Eli tämä, tota, ilmeisesti jos mä ymmärsin oikein, niin se joudut myymään sen asunnon ja sitten menemään vuokralle. Joo, ja saamaan myös ne velat Joo, kyllä. Puhutaan ylivelkaantumisesta. Se ei ole mikään salaisuus, että on Totta. Siis se on äärimmäisen vaikea ongelma. Ja ei mulla mitään poppakosti tähän ole. Siinä vaiheessa... Siinä voi, kyllä, koska äh, mä, kyllä mä rakennan mielelläni lisää asuntoja niin kuin paljon yksinkertaisesti sen takia, että kun meille tulee runsaasti tarjontaa, me tarvitaan Helsinkiin niin kuin 100 000 uutta asuntoa. Mä toista vielä. Me tarvitaan Helsinkiin 100 000 uutta asuntoa, koska sen jälkeen kun sitä tarjontaa tulee, niin mä en usko, että me saadaan näitä asuntojen nykyisiä hintoja menemään alaspäin. Mutta jos me saadaan edes se, tota, se hintojen jatkuva nousu hilja, hita, hidastumaan ja pysä, tai pysähtymään jonkin tasoisen yhteen kahteen prosenttiin vuodessa, on ehkä vähän inflaatiota korkein, kovemmaksi, niin siinä vaiheessa ei käy niin kuin mitä tässä on parina vuosikymmenellä tapahtunut, eli asuntojen hinnat on laukannut 6-8 prosenttia ja jopa 10 prosenttia vuodessa. Eli jos me, jos me katsotaan tota, muita tällaisia perheitä ja yhteiskuntia, jossa niin kuin omistusasuminen on normi, niin se tarkoittaa sitä, että meillä pitäisi olla sellainen tilanne, että meillä normaali työssäkäyvä ihminen pystyy ostamaan itsensä ja perheensä asunnon noin 15 vuodessa. Mun vanhempani ostivat 70-luvulla omakotitalo Helsingistä pois Helsingistä. Ei ollut mikään hyvä kunto, oli, oli talo. He maksoivat sen silloin viidessä vuodessa pois. Tänä päivänä minä maksan kaksiota 20 vuotta pois. Okei, se on uusi, mutta, mutta silti. Eli tämä on se iso ongelma, että meidän pitäisi päästä niin sellaiseen tilanteeseen, että normaali työssäkäyvä perhe pystyy noin 15 vuodessa ostamaan itsensä järkevän omistusasunnon. Yksittäis e, avioerotapauksissa ja sinkkuina pitäisi se sama asia pystyä tekemään noin 30 vuodessa sulla on jotenkin niin kuin se realismi ja se ihannekuva on niin kuin eri. Mä itse haluaisin tuhat vakaasuntoa asuntoa vuodessa, mutta mä tiedän, että se on hirveä tavoite, kun nyt varmaan pari sataa saa loppuvuoteen niin kuin mennessä jo, jollain keinolla niin kuin aikaisemmin Mutta mut se, olisi, se olisi tavallaan se, että se olisi se tavoite ja mä uskoisin, että se olisi helpompi saavuttaa kuin se, että me aletaan nyt niin kuin kaikille varaisuutta voitaisiin kerätä, jos ostaa asuntoja se on velan ottamisena se käytännössä menee. Totta kai. Niin. No, meillä, meillä, on, sel, meillä on selkeästi linjaero tässä ja nyt pistää, annetaan kamerapelille aikaa ja sen verran, että pistää stoppia pauseen.